الدفاع المدني ميكرو مركز 114 في هذا الصباح تم استهداف منطقة المرج آه، على أطراف بلدة حوش الصالحية بأكثر من غارة جوية من الطيران الروسي والطيران السوري استهدف المدنيين وهذه إحدى الغارات أخي مثل ما أنك شايف آه، جوره يعني غمقت يعني عمق الجوره اكثر من 5 امتار ب 5 امتار يعني عم يستهدف المدنيين لا عم يوفر لا كبير ولا صغير